Selamat sejahtera dan sawat dikrap sahabat-sahabat EP ke-10 Kali ini kami perkenalkan trek Jalan Cangkat Sungai Ara 19 ke Eagle Hill Kami, Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Selamat datang ke Expansion Team Channel Tracks kali ini berada di Bayar Lepas Pulau Pinang Destinasi untuk EP kali ini bernama Eagle Hill Pemulaan tracks pada kali ini bermula di Jalan Cangkat Sungai Ara 19 Sungai Ara Bayar Lepas Pulau Pinang Atau koordinasi 5 0.266023 Jarak trek ini lebih kurang 3.8km dengan ketinggian lebih kurang 420 meter. Jadi sekarang kita turun padang untuk mengenali lebih detail mengenai trek ini Ok sahabat-sahabat Jadi di sini ialah titik permulaan kita untuk membuat kayuhan ke Eagle Hill Kita berada di cangkat Sungai Ara 19 Okey, kita akan gunakan jalan ini menaiki uh, jalan kecil ini jadi jom saksikan detail-detail track untuk pergi ke Eagle Hill bersama-sama jom Okey sahabat-sahabat. Jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 300 meter. Aa, ah, daripada permulaan tadi sampai di sini kita akan jumpa satu simpang di mana simpang di sebelah kiri kita akan gunakan untuk pergi ke Eagle Hill. Jadi jom kita teruskan perjalanan. Okey. Sahabat-sahabat. Jadi kita sudah pun buat kayuhan lebih kurang 1.9 km daripada daripada permulaan tadi. Okey. Sampai di sini kita akan jumpa dengan satu simpang. Simpang yang kita akan pakai ialah simpang yang akan belok ke sebelah kanan. Okey. Simpang di sini. Okey. Di mana simpang di sebelah kiri merupakan simpang untuk per, uh, pergi ke Jalan Kenari. Jadi kita gunakan jalan belah kanan untuk pergi ke Eagle Hill. Jadi jom kita teruskan perjalanan kita. Sahabat-sahabat, kita sudah buat kayuhan lebih kurang dalam 2.8 km daripada permulaan. Kita akan guna simpang di sebelah kanan di sini melupakan satu lorong atau denai kecil untuk pergi ke Eagle Hill. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan perjalanan. sahabat-sahabat jadi kita sudah pun buat kayuhan lebih kurang lebih kurang 3.2 km okey jadi kita akan jumpa satu jalan bengkok di mana jalan bengkok sebelah kanan merupakan jalan untuk pergi ke Eagle Hill sahabat-sahabat Jadi kita sudah pun sampai ke destinasi Iaitu Eagle Hill Landmark di sini ialah pondok di sebelah belakang saya Kita buat kayuhan lebih kurang dalam 3.8km Sampai ke Eagle Hill Iaitu puncak tertinggi Bukit Sungai Arah Okey, jadi syabas untuk siapa yang pernah datang ke sini Okey Untuk pemandangan di sini uh, Seperti yang Ha, sahabat-sahabat nampak ianya dibendungi oleh pokok-pokok cempedak. Jadi saudara ha, sahabat-sahabat semua kena cari tempatlah di mana boleh nampak sinari-sinari yang menarik keseronokan di sini ialah semua orang boleh datang ke sudut yang paling tinggi sekali untuk uh, di uh, Bukit Sungai Ara. Okay, jadi di sinilah spot yang paling tinggi. Uh, untuk jalan